как я зол! Чую запах хорошей битвы. Все живое должно быть уничтожено! Мое терпение на исходе. Вступают в бой. живое должно быть уничтожено! Где этот шут? Прочь с дороги! Все живое должно быть уничтожено! Я позабочусь об этом. Чую запах хорошей битвы. Даже мертвые содрогнутся. Мои топоры остры. Все живое должно быть уничтожено. Ух, как я зол! Пора размазать врагов! Познай боль! Из-под земли достану! Мои топоры остры! Даже мертвые содрогнутся! От меня никому не уйти! Где этот шут? Все живое должно быть уничтожено! Чую запах хорошей битвы. Я заставлю вас продать. Я позабочусь об этом. Смертельный вихрь! Мои топоры остры! Прочь с дороги! Мое терпение на исходе. Все живое должно быть уничтожено. Познай боль! Чую запах хорошей битвы! Все живое должно быть уничтожено! Я заставлю вас страдать! Где этот шут? Мои топоры остры! пора размазать врага! Чую запах хорошей битвы! Из-под земли достану! Я позабочусь об этом! Вот как я зол! Мои топоры остры! Прочь с дороги! Погоня! Даже я отсрочил неизбежное! ждал мести. Мое терпение на исходе. Чую запах хорошей битвы. Пора размазать врагов. Познай боль. Мое терпение на исходе. Смертельный вихрь! Я позабочусь об этом. Ух, как я зол! Даже мертвые содрогаются. Где этот шут? Все живое должно быть уничтожено! От меня никому не уйти! А. Мое терпение на исходе. Где этот Я заставлю вас продать. Ох, как я зол! Череда побед! Смертельный вихрь! Прочь с дороги! Пора размазать врагов! Чую запах хорошей битвы. Я позабочусь об этом. Я доставлю вас страдать. Как ты сумел выжить? Рубеж защищен. Ух, как я зол! Мое терпение на исходе! Где этот шут? запах хорошей битвы. Мое терпение на исходе. Первый штурм из-под дороги! Даже головы содрогнулись принадлежите мне! Смертельный вихрь! Ух, как я мол! Я позабочусь об этом! Напарник! Пора размазать врагов! удар! Великий боец! Чую запах хорошей битвы! Двойной удар! прочь с дороги! Ух, как я зо... Мое терпение на исходе. Мои топоры остры. Я заставлю вас страдать. Все живое должно быть уничтожено! Прочь с дороги! Чую запах хорошей битвы! Все живое должно быть уничтожено! Лишь отсрочил неизбежное. Рубеж защищен. обед. Я слишком долго ждал мести. запах Погода, мои комары открыли конец Прочь с дороги! От меня никому не уйти! Где этот шут? Мое терпение на исходе! Познай боль! Смертельный вихрь! Мастерский штурм! Прочь дороги! содрогнуться. Я позабочусь об этом. Ух, как я зол! Чую запах хорошей битвы. Где этот шум? Питерский штурм Мое терпение на исходе. Череда побед. Ох, как я зол! Из-под земли достану! Как ты сумел выжить? Рубеж защищен! Мое терпение на исходе. Чую запах хорошей битвы. Мастерский штурм. Все живое должно быть уничтожено! Мои топоры остры! Победа!